Alors, déclaration des députés, je reconnais le député d'Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme toujours, je suis heureux euh, de reconnaître les bonnes personnes de ma circonscription de Essex. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de reconnaître un bon ami à moi, Christine uh, Hayes, uh, qui a été nommée la citoyenne 2008 d'Essex récipiendaire 2008 d'Essex. Christine est une bénévole compassionnée et dévouée pour de nombreux organismes. Elle est la trésorière euh, uh, pour un oh organisme et euh, pour un autre organisme pour les auxiliaires des femmes, bénévole uh, pour les maladies cardiovasculaires. Elle chante dans la chorale de l'Église de Jésus et elle uh, fait tout dans notre collectivité tout en travaillant à temps plein à Essex et à a un fils brillant, adolescent Connor. Ce prix reconnaît un individu qui a eu des répercussions positives auprès de la communauté. Ce prix est oh commandité par 3305, le Rotary Essex, Christine, est également la fille de l'ancien député pour Essex, le feu Hayes, Christine Case fait du militantisme et c'est une personne très compassionnée. C'est grâce à son père qu'elle s'est de la compassion. Elle, il serait très fier des réalisations de sa fille et je suis honorée de parler d'elle Pat a servi la population de Essex au nom des démocrates et des députés de cette Assemblée législative et de Essex J'aimerais euh, féliciter Christine Hayes. Nous, vous adorons et félicitations. déclaration des députés, député de Scarborough agincourt Merci, Monsieur le Président. Cet après-midi, j'ai le cœur gros. Hier, vers 1h30 de l'après-midi, il y a eu des euh, fusillades tout près the des shooting that had taken place a eu lieu sur la rue Avenue and Birchmont Road has euh, taken the life of a young man euh, aged 18 and destroyed the lives of many others who the police are so bravely La police avec courage recherche ces accusés. Hier, je pensais aux parents et aux étudiants et qui étaient euh, verrouillés dans leur école suite à l'incident. J'ai parlé personnellement à certaines familles et à des étudiants et j'aimerais leur les rassurer que nous allons faire de notre mieux pour protéger notre collectivité. Monsieur le Président, comme député et résident de Scarborough Agincourt depuis les 28 dernières années, j'aimerais vous affirmer à nouveau que nous vivons toujours euh, dans une collectivité sécuritaire et diversifiée certain que cet incident va nous renforcer et nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de fusillade que nous avons subis à Toronto cette année et uh, j'ai hâte de faire partie du processus au cours des prochains jours et des prochains mois. Et pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais remercier les premiers répondants ainsi que les services policiers pour leurs actions diligentes et rapides et leur engagement vers notre sécurité. Je sais que les députés, euh, les membres de la police de Toronto et les services ambulanciers ont fait en sorte que nos collectivités, nos quartiers et notre ville soit bien protégé et servi. Merci député de Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Merci, Monsieur le Président. Um, Je prends la parole pour euh, partager des initiatives environnementales positives qui se produisent à Hamilton-West, Ancaster-Dundas. Uh, Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir euh, de faire la tournée euh, um, du Collège Mohawk. J'en ai parlé au président Ron uh, McCurley du Collège Mohawk et Mountain collègues de uh, Hamilton Mountain. Ce nouveau centre est un partenariat pour l'innovation et um, le plus grand édifice au Canada uh, dans son genre, avec des laboratoires uh, à la fine pointe de la technologie, dont des centres de formation. En plus de cela, nous nous aurons un centre de 50 000 pieds carrés avec euh, le centre d'ingénierie de l'Université McMaster. Ce centre est très beau et qui a été conçu par BNH. C'est vraiment tout un beau site. Malheureusement, avec uh, l'annulation du plan d'action sur le changement climatique, ils ont perdu 1,2 million de dollars dans un uh, de leurs édifices. Ils vont devoir trouver d'autres uh, financements. Et comme les étudiants me l'ont dit pendant notre tournée, ils sont très emballés par cet édifice. Ils veulent qu'on comprenne qu'il est très important de s'assurer que nous comprenions que des projets tels que celui-ci épargnent de l'argent à long terme et ce qui est encore plus important, on aide à diminuer notre de carbone, ce qui est tout à fait vital pour nos enfants et pour les générations à venir. Alors, félicitations au Collège Mohawk pour leur succès. Déclaration des députés. Thank de Mississauga This week Mental Health Awareness euh, and Mental Health I think it is important to Il faut faire la distinction Nous comprenons que la sensibilisation ne peut pas grand-chose sans action. J'ai eu l'occasion de parler au nom de notre avec l'Alliance des dans ma circonscription de Mississauga j'ai un discours pour façonner nos collectivités et établir un pont entre la santé mentale et physique. J'ai été invitée par les partenaires Trillium et l'Institut de la santé pour célébrer le premier discours dans la série après que Hazel McCallion, une grande mère qui a, qui a été l'inspiration pour ce changement. Je suis très fière d'eux pour leur leadership et d'avoir donner des soins à la fine pointe de la technologie ainsi que des bons soins psychiatriques, ce qui montre qu'avec de l'action, nous pouvons obtenir des résultats positifs. J'ai hâte de travailler avec leur leadership pour faire face aux problèmes de santé, car nous travaillons tous plus unis ensemble déclaration des députés. Députés de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un enjeu des euh, travailleurs blessés euh, dans st Sainte-Catherine. Personne ne choisit de se faire blesser en milieu de travail, Monsieur le Président. Mais nous, à l'Assemblée législative, nous choisissons la façon d'appuyer les personnes qui ont été blessées au travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du euh, problème de DIMI. cela permet injured ah, workers have a job, even if that worker is euh, unemployed travailleurs et un emploi, même si cet employeur, euh, ce qui signifie que les travailleurs blessés auront un revenu qui pas. Cette pratique permet à la CESPAT d'assumer faussement que le demandeur reçoit un revenu pour un emploi qu'il n'a pas et pour lequel la blessure les empêche de travailler. La détermination est utilisée pour diminuer les prestations des travailleurs blessés dans toute la province. Les travailleurs blessés tombent dans la pauvreté, ont des problèmes de dépendance et ont des problèmes de santé mentale, ce n'est pas de leur faute. Si ce gouvernement se soucie vraiment à propos des travailleurs. Ce gouvernement mettrait fin à la détermination immédiatement et donnerait aux travailleurs euh, blessés les avantages qu'ils méritent. Si nous voulons faire des changements ici, pourquoi ne pas changer ces lois pour le mieux plutôt que d'empiéter sur les droits des travailleurs dans cette belle province? Je crois sincèrement que ceux euh, du côté du gouvernement vont défendre les travailleurs blessés et mettre fin aux pratiques nuisibles de la détermination détermination. Thank you. Merci. Déclaration des députés. Député de Don valley East. Merci beaucoup, Monsieur le um, Président. Uh, uh, Aujourd'hui, uh, j'aimerais vous parler de la violence par euh, fusillade, par les armes dans la ville de um, Toronto, dans la grande région de Toronto. Et pour la première fois, um, à cette Assemblée, j'aimerais vous parler des victimes, surtout les hommes noirs qui ont été assassinés depuis les 25 dernières années dans la ville de Toronto. Lorsque je parle de cet enjeu, je vous rappelle que Uh, s'il y a une estimation, je dirais que 1000 hommes noirs ont été euh, assassinés uh, dans la grande région de Toronto depuis les dix dernières années. Les uh, chiffres sont ahurissants. J'aimerais reconnaître les contraintes excessives subies par les mères, les pères, les familles, les quartiers. J'ai été élevé à Flemington Park. Euh, Et dans ce quartier, il y uh, a eu au moins une uh, douzaine de jeunes hommes qui ont été assassinés pendant ma période uh, de, temps où j'étais là. J'aimerais vous rappeler que si nous parlons de plusieurs centaines de jeunes hommes noirs, euh, surtout des jeunes, des adolescents dans la ville qui ont été assassinés, nous avons tous une responsabilité collective euh, pour créer une stratégie afin de mettre fin à um, la violence par les armes, les armes à feu. Et la méthode que que nous entreprenons n'est peut-être pas juste la bonne, et la uh, police le reconnaît. Le plan euh, pour les uh, Noirs euh, uh, est une collecte de données pour mieux comprendre les enjeux. Alors, j'aimerais juste euh, reconnaître la perte de vie dans cette ville et de rendre hommage aux mères, aux pères et aux familles qui ont eu de la difficulté à cause de cela dans cette ville. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés député de Scarborough, Rouge Park. Cette année, le Conseil municipal de Toronto a approuvé le nom d'une région à Toronto et qui traverse ma circonscription comme étant la piste Ron Moser au nom de feu Ron Moser. Samedi, des résidents de ma circonscription et des représentants de tous les paliers du gouvernement vont se réunir pour euh, lui, donner, lui le reconnaître. Il était un ancien conseiller municipal qui a servi cette région de Scarborough pendant presque trois décennies après sa première élection dans la ville de Scarborough en 1988. Pendant son mandat comme conseiller, Ron a lutté pour la création et la protection des espaces publics et c'est grâce à lui qu'il y a eu la création d'un du plus grand parc urbain du Canada. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour honorer Ron Moser, l'homme qui était dévoué pour aider à améliorer la vie de ses commettants ainsi que les quartiers de Scarborough-Rouge Park. Je le remercie pour son travail accompli dans la ville, d'avoir créé des beaux espaces, des parcs, des forêts et pistes et des pistes au bord de l'eau. Merci, Monsieur le Président. Député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier soir, un jeune garçon de 18 ans a perdu la vie. Il se tenait avec ses copains dans un centre d'achat lorsqu'un lorsqu'il a été fusillé. C'est le 83e homicide dans notre ville. Il y a quelques semaines, dans ma circonscription de Scarborough Sud-Ouest, près de Danforth, nous avons eu une tragédie uh, semblable. Suite à uh, cette tragédie, hier soir, uh, le conseil scolaire de Toronto avait quatre écoles à Scarborough dont les portes étaient verrouillées. De nombreux parents étaient paniqués. Les parents ont appelé euh, le 911 tellement, tellement souvent que la police a dû intervenir Um, pour garder les J'ai eu l'occasion de parler à des enseignants dans ma circonscription et ces gens ne sentent plus rien, ne sentent plus rien. Le message, c'est que ces incidents se produisent trop fréquemment, on ne sait plus quoi faire. Le message qu'on transmet à nos enfants, euh, c'est que euh, c'est pas un problème de ne pas agir. Je pense qu'on peut en faire bien davantage que d'en parler. Je partage euh, uh, les euh, impressions de mon collègue de Scarborough je, je pense à vous uh, et je suis d'accord uh, avec le député de Don est Et ce que nous devons accomplir, c'est euh, d'aller au fond des choses. Nous avons parlé du fond des choses depuis des mois, c'est-à-dire d'avoir des logements plus abordables, des garderies, des transports publics. Dans ma circonscription, j'ai le taux le plus élevé euh, de pauvreté chez les enfants à Scarborough, Sud-Ouest. Les programmes que nous, avons sont formidables, mais nous avons plus de, besoin de plus de soutien, plus de financement, car il faut vraiment aller au fond des choses afin de régler le problème. Merci beaucoup. Member statements. The member Chatham-Kent-Leamington. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole pour attirer votre attention à certains jalons dans les relations entre le Canada et le Japon et les, les de ma circonscription. Nous avons, fait un, nous avons planté des arbres sakura le 7 septembre. Nous avons honoré les deux jalons. Le premier, c'est le 30e anniversaire euh, de, du euh, des excuses pour euh, l'internement des japonais lors de la Deuxième Guerre, de la deuxième guerre mondiale, dirigé par Ronald Reagan et Brian Mulroney, deux grands conservateurs. Cette année, le 90e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Et c'est vraiment une relation importante que nous partageons entre les deux pays. Et c'est pour remédier aux erreurs du passé. Nous voulons apprendre des erreurs du passé pour euh, évoluer. Le Japon est un de nos meilleurs alliés et c'est un leader mondial pour la paix, le commerce et les droits de la personne. Notre pays va continuer à travailler avec la population du Japon. Alors, un de nos résultats de cette résultat, un, des résultats de cette relation, c'est qu'il y a eu des milliers d'emplois euh, qui ont été créés, dont la moitié en Ontario. J'espère que cette création d'emplois va se poursuivre, surtout à euh, Chatham-Kent dans ma circonscription. Alors que nous célébrons les jalons du passé, je suis honoré euh, de réaffirmer, l'engagement de notre communauté avec des héritages diversifiés. J'ai hâte de continuer cette relation avec le Japon, là où non seulement l'Ontario est propice aux affaires, mais pour des relations plus profonde également. Déclaration de députés. The Député de Ottawa West Nepean. Merci, Monsieur le Président. Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation canadienne de l'autisme. Comme vous savez, mon plus jeune frère euh, Dylan est atteint d'autisme. Lorsque j'étais élevé avec mon frère, il y a eu beaucoup de difficultés. Dylan ne parle pas, euh, il les lumières et euh, les bruits le dérangent et il a de la difficulté à communiquer ce qu'il désire. Mais comme uh, toute personne qui, qui connaît quelqu'un de proche qui a des besoins spéciaux, ces personnes vous amènent une joie unique. Ces personnes sont pures et innocentes. Parfois, ces personnes rient de façon spontanée ou sourient, ou ces personnes vous prennent la main spontanément lorsque vous marchez dans la rue. Bien qu'on ne pas pourquoi cette personne a spontanément, il y a quelque chose de calmant à propos de ces émotions spontanées qui se manifestent de façon la plus pure. Le rire, la joie, l'amour. Actuellement, un enfant sur 66 en Ontario est diagnosti diagnostiqué le avec l'autisme. Et c'est vraiment le trouble neurologique le plus populaire dans le monde. Au cours des quatre prochaines années, nous aurons l'occasion à la Chambre de débattre des façons dont nous pourrions aider des individus atteints d'autisme et leurs familles. Mais pour aujourd'hui et pour le mois d'octobre, saisissons une occasion afin de célébrer les choses que les individus atteints d'autisme nous apportent à nos vies et à nos collectivités. Saisissez un moment ce mois-ci pour rencontrer quelqu'un qui est atteint d'autisme. Apprenez ce qui fait d'eux une personne unique. Vivez leurs défis et laissez-les enrichir votre vie. Et peut-être, simplement peut-être, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur vous-même dans ce processus. Merci, Monsieur le Président. Reports by committees.